күнға көншығарға қарап көкпар беттеп кетті кермеден көкпар кермеден кермеге кетті а болыстан жақындадың бір түйені барып аласың бір түйені келіп аласың көкпар әлі кермеде, көкпар көтеріліп жатыр ә, палуан үсенов Hüseyin Pagay Gökemizden atımıyla kokpardı Madiyar Şabandoz göterdi avdet durmuz. Жаманғали Шабандозға ауысты қара қасқа атмыны. Әш Жаманғали Шабандоз меккен бол. Көкбарды алдына кептеп әдемілеп тақымға асырған осы уақытта Жаманғали Шабандоз міне. жетектеді енді. Полшаны оң жағын ал, сол жағын алдың. Әй, мені мәккен болады, тоғырланды мәрия қарып, құда қаласа мені болыс қатты жетектік біладыр ағайын ау деймін да, соған қарағанда. Аттың егесі. Әй, болыс шен қаттыра қайдай бер тістеп. Әй, жаман қали жақындап қалдың. Әй, жаман қали жақындап қалдың. көкпар көтеріліп кетті аттығана кермеде кетті көкпар міне ерсайын шабандозға ауысты бір жирен сабыр қажының атына тидау дейін ба көкпар сабыр қажыға сабыр қажы мырзаның атыменен ерсайын шабандоз тастады қолды үзіп төменгі мәреден міне айналдырып әкеп салды солай ау деп жаңылмаса сабыр қажының атау деймін қарағасқа Дүсенов Тағайы көкеміздің атыменен баруын мына жұлдыз қаратты сәйгүлікпенен баруын жұлдыз қаратты сәйгүлікпенен баруын Шаманғали Шабандоз тастапты деп шешілді